ассалому алайкум пас шӯи колхозобод тв ина имрӯз навори мо дарвозара заказ карда будем бачо ина иншоалло дарвоза хушрух шура мегирем сёмка мекунем ина бозори колхозобод ноҳия ҷавзи мафӣ се метру бист сантиметр бараш акам се метру бист сантиметр бараш нарх 7 сомона 7 сомона болош чи ака болош чандаа болош болои чи дарвоза қадрш قدرش دوونیم دوونیم ها؟ برش سی و بیس برش سی و بیس اینا ده هزار و هفتصد سومونی ده هزار و هفتصد نه ایش چور متر ایش چور متر؟ چور متر ماتریالی نه و گلی نه های سی هزار و پانصد سومون های سی هزار و پانصد دستفکش های شد ایمون یه هم نسی نه که اینا ایش چور متر چور متر ایش هم چور متر های که ایش هم همون هست همون سیونیم هزار سیونیم هزار سومانی دستفکه های شد ایمون اینا دستفکه هم داره اینا دروزش اینا خشروه هوی میشه هوی میشه هایی من ایتا میشه و بزه هویش کنیم هویش کنیم که یک мардум бина ина дара шӯй мешава қафоша замок дорад хеле қилиф ручкош ҳамаш ҳастакаинаҳамаш ин нигаҳ ин ҳама фоида кручоки бозоша болош дамия почкои дарвозае ку ҳеҷ вақт ӯро нишагун намекунад ӯро мо мемонем айсини боло ва ё дар почкои дарвоза айсини боло установка мешавад ай поён битон мехападпочаи дарвозаяка профило ҳаш ба ҳаштагар дизайнер мебошад даҳ ба даҳ ҳам мекунам ҳамиди бига калонтар калонтар ша мекунем не ки ами средняй ин ами мондагер нами холара пасон омадагия и поёр аз мери хичайда халомуни бо чуд микрасива хулас дита поя дора бо якта боло чи дора профил дора профил болош ам дора ка о о профил не профил ша дени раз адел немешава и дарозо ягон таш надора кажун мо мегирем тугри менем ша метем бай вақти дарозаро заказ кунам ко аймо бо комплект месозем вая пол сиямаш краска кадаги таб тайёр аст и дарвоза намешидагиш 7 ҳазор сомон ҳалиткаш да даруну шака 7 метра 3200 сомон 7 метра болош дуним дуним баланди шака ҳама дарвоза стандарт дуним ая инаиш ҷабио ҷабио наис бигузавӣ ози упарода ҳамаса упарода тамошо мекунем бачаҳо иш чанд сум шуд ака дастафташашотимо 2700 сум дастафка дора севним азор сомони ина рангиш савзай ҳамаш қоидавиқоидавиака тамошо Акай, чанд слой краска хӯрдагия? И 10 слой краска задагия, бо ай болуш лак хӯрдагия. 10 слой краска ай болуш лак. Ми лак ай ка билесмия. И хавқата намепуса? Не, 10 сол гарантия ка билес. На бачо. Ай материалу 10 сол гарантия доран. Медони ба кадом шарт? Ба шарте ки болуш маҳкам боша, ов нара. Болуш маҳкам боша? Во, агар ки ов вечни бизана таш лой боша ка. кусиданаш можнай таша палбом стяшка да кардан дар куки зои чал нашавад инай ҷабе бо Ёкай савз ба Динамо бурд мо. Ҳами дарё бе я. تو این دروازه چند شده که این دروازه کلام؟ هزار آهن غاوس است. هفتریم هزار سومانی آهن غاوس. همین غاوسی شکا آهن سه ای. سه ها؟ سه آهن غاوسی آهن سه ای. او شام بود که. دروازه بود. دروازه یک هفتم. یک هفتم. یا درجه زیاد فرق میکنه دروازه. آه. وزن شام همه جوش اینا کالیتو شکا. خویده چند تا مقدار که؟ اینا اینجا се такли запасной штука. Як замогора хода теле. О, кручоко ҳамаш астай. Ду гашани тайёр мекунем метем бурушдак. Ана дарози чандай рака? 4 ва 270. 4 ва 270? О, барш 4, баландиш 270. Ин аз зур аҷоиб бачо тамошо кунед. Ина профилош ҳам аст. Хочоша ин шарнлош ин шарнлош ин. Ина петлиш how much farmer tax? სამი ბავშვები მაგები აქამ არ ამადა დარბაზა არ ქურა კაფეჩკა არ ქურა ორ დარ ქურა და მე დუქონი მაქა ორდან დორემ ბანარხი არზონა აქა იჯა ოქტოვიცნა აქა ორდან იჯა დიაქა Hastane süreci ortayda icat. Orada yakın sor, pelvi sor çıkıyor. Yakın sor, din sor, sevim sor. Aha. Hani se, se var ya böyle makacun amca o ордои мо гаранти дорад ка свежи пастаяни склад орди свежи обтои нархая айнархи бузург да сум понздаҳ сум арзона ирани дастсафка мекунем ва амн дарӯзаш мебарем хуш мекунам инака ҳамаш навистаги ина магни мага мага мага инаа яким сол даким сол чанд сол яка сесаду даҳ сомон сесаду даҳ сомон ина бугӯ ака и орди куҷо яка мага ака ина орди тоҷикистони хидмуакаҷон лелнобод ака ор дид базеба ака ҷавоб мегем ои товар буда ака ида блучка торт портчонкачонакаҷон ина фатир дорум ака фатир чанд сум ина фатир сесаду даҳ сум ака фатир ор ди наза виши сор ча ина меака виши сор борда ирам сесаду даҳ сумай и сесаду бист сумай барои пастаян клиенто сесаду понздаҳ сум ака Дастафка менем, ам дар руза парузаш хати мебарем акаҷон. Ина бо кмир дорем, кмир. Кмир чанд шуда? Кыргыз ай. Аре дина ша жавоб мегем ака кмир да. Ки чи си кыргыз ай? Кмир бу 280 ака. Эй, печка май шума ака? Пруша. Печка чанд шуда? Печка расим как. Ина печка ака 400 сомо. И ахали чакат карага. Ири, силон ё ҳам ҳам 4 ака. Ҳам 4? О, ҳам 4 ака. Ина ҷадор. 400 сомте? О, ина ҷадор. санкадаге баро чумурака пеш вақт се набо а яй пешко гарант до 500 сомон нарзи ҷой шиди шакажон ки бозор да хели нарзи неса ина оҳан ша гарант туша тамо шуд не ари чоре гарант ани чоре ана ҷоан чор задаге 500 сомони о 500 сомон савдо само ҷой шиди шамбай بازار دای خیلی نرخو نیست چه اوپول کسکای سلرکگی اپکگی کمری هست اما شاست دای اون زکاسه تا کرده میشه زکاس تو واخه زکا باشه اینا میمونه بچو زنگ زنه کمری سلرکگی مسلگی برای بانه برای اتاپلینا ها همش تیار میره اینا بچو سلامت باشین اینا بازار کلخوز آباد یا بول گام تو پوشت اینا تماشا کنید آدرس ما این پارا پشت بازار کهنه میرود اینا ایسش سری تخته فروشو میرود اینا بچو تماشا کنید نه مکان در خدمت شما آه لبا بریم یک کس خدمت شیرین رقم را میمونیم زنگ زنین اکا مال اکا سلامت باشه مرا رکو